Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tulisan dari uh, Pendeta Gilbert Lumoindong yang ditanggapi oleh Pastor Inongutra mengenai kata pastor menikah dan menurut Pendeta Gilbert yang tidak menikah itu pastor. Nah, sebelum saya menjelaskan atau e, mengambil apa yang ditulis oleh Romo atau Pastor Ino, saya akan memberikan pandangan terlebih dahulu. Menurut saya, Pendeta Gilbert ini menyampaikan ucapan-ucapan yang sembarangan saja. Dan juga menurut saya, ini menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang rohaniwan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Mengapa demikian? karena dalam setiap ucapannya selalu menimbulkan kontroversial, termasuk juga dalam tindakannya ketika dia memakai kasula dalam sebuah pernikahan. Itu juga tindakan yang menimbulkan keresahan bahkan menimbulkan tanggapan-tanggapan yang, yang begitu banyak baik dari pihak Katolik maupun dari pihak Protestan sendiri. Nah, kita akan melihat apa yang ditulis oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, Bapak Ibu, jika melihat tulisan ini, pasti Bapak Ibu juga akan tertawa. Karena dia sendiri dalam tulisan ini dia tertawa juga, ya. Pendeta Gilbert tertawa, ya. Nah, saya bacakan, mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca di layar Bapak Ibu. Jadi, yang menulis ini adalah hamba Tuhan, namanya Gilbert Lumoindo ya. Dikatakan demikian Bapak Ibu dalam statusnya di Facebook ya. Sekedar meluruskan agar jelas. Mungkin bisa minta juga bantuan rekan-rekan Romo meluruskan. Sehubungan terlalu banyak pandangan keliru tentang mengapa kok pastor menikah. Tanda tanya. Jadi rekan-rekan yang hebat yang tidak menikah itu pastor, Ya, perbedaannya pakai udang o oh ya Bapak Ibu. pastor. Kemudian captionnya adalah ketawa. Ya, Pendeta Gibel memberi ketawa di situ. Kelihatan kan Bapak Ibu bahwa dia orang yang mau membuat sensasi kan? Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas pastur berasal dari bahasa Belanda. Nah, ini konyol Bapak Ibu. Karena apa? Kata pastur itu bukan dari bahasa Belanda, ya. Di bahasa Indonesia disebut romo. Nah, ini lebih lebih konyol lagi. Karena apa? Kata romo itu dari bahasa Jawa Bapak Ibu, bukan dari bahasa Indonesia. Kan lucu ini pendeta. Masa Romo itu berasal dari bahasa Indonesia? Saya kira ketika belajar bahasa Indonesia dulu mungkin nilainya 9. Makanya dia mengatakan Romo itu berasal dari bahasa Indonesia. Padahal Romo artinya bapak dalam bahasa Jawa, ya. Kemudian dia mengatakan di bahasa Inggris disebut father. Nah, ini baru benar Bapak Ibu ya. Di bahasa Inggris memang dipanggil father kepada pastor. Tapi konteks yang kita bicarakan ini sekarang ini adalah di Indonesia, ya, yang sudah lazim. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan bagaimana tanggapan Pastor Inong Inongutra. Nah, yang saya sampaikan tadi tanggapan saya Bapak Ibu. Nah, sekarang tanggapan dari Pastor Inongutra. Nah, nanti juga saya akan tambah-tambahkan sedikit supaya agak sedikit ada sentilan-sentilun Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tanggapan Romo Ino atau Pastor Ino. Kenapa saya sebutkan pastor nanti pendeta Gilbert putar lagi nanti karena dia bilang ini Romo ini dari bahasa Indonesia katanya ya. Oke. Tanggapan Romo Ino Bapak Ibu. Kata pastor. Nah, ya Romo Ino mengatakan demikian. Bapak pendeta benar bahwa istilah pastor di negara-negara berbahasa Inggris digunakan oleh gereja protestan untuk menyebut para evangelis atau pendeta. Sedangkan dalam kalangan katolik, lebih menggunakan kata father. Ini benar Bapak Pendeta, karena sewaktu saya, maksudnya sewaktu Romo Ino di Filipina, biasanya umat Katolik memang, memanggil Romo Ino sebagai Father Ino, bukan Pastor Ino. Nah, ini konteksnya di luar negeri nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebaliknya, menurut Romo Ino, untuk banyak denominasi di Filipina, mereka memanggil pemimpin agama mereka sebagai pastor. Misalnya, Pastor Manalo yang di Indonesia pasti dipanggil pendeta Manalo. Nah, kekeliruan Bapak Pendeta, menurut Romo Ino, saya tidak tahu Bapak mengambil etimologis kata pastor itu dari mana. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu, ya, ya saya komentari ya Bapak Ibu ya. Kata pendeta Gilbert, kata pastor itu dari bahasa Belanda. Oke, saya lanjutkan. Tapi dalam gereja katolik, kata pastor diambil dari kata bahasa Latin, yaitu pastor, yang artinya gembala. Jika Bapak Pendeta membaca pada Wikipedia saja, maka istilah pastor dalam kalangan kita di Indonesia lebih lazim dipakai oleh gereja Katolik dan bukan Protestan atau denominasi yang Bapak pimpin. Selanjutnya, kita akan melihat lagi tanggapan Romo Ino. Nah, istilah pastor tadi Bapak Ibu. Jadi, uh, pendeta Gilbert ini bermain-main dengan kata-kata Bapak Ibu. Yang huruf O diubah menjadi U. Nah, ini ini kan permainan bahasa dan ini juga uh, menurut ini tanggapan saya ya, kemungkinan ada maksud dia mengaburkan makna, makna dari kata pastor itu sendiri supaya seolah-olah gereja Katoliklah yang salah memakai. Oke? Okay? Romo Ino melanjutkan, istilah pastor Bapak Pendeta mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia disebut pastur. Nah, ketika Romo Ino mencari di internet dan bertanya langsung kepada pastor Belanda yang masih ada di Maluku dan beliau mengatakan bahwa istilah pastur itu bukan bahasa Belanda. Justru bahasa Belanda menggunakan dua kata, yakni pastor istilah untuk diakon dan katekis atau awan awam. Nah, dan pastor, o dua ya, pastor untuk imam atau pastor gereja Katolik. Jadi, Bapak Pendeta yang terhormat dari Belanda manakah Bapak Pendeta mengambil kata pastor itu? Nah, itu pertanyaan Romo Ino. Saya kurang tahu apakah nanti Pendeta Gilbert menjawab apa yang ditanya Romo Ino setelah saya muat di YouTube ini. Kita tunggu saja, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kata Romo Ino, lagi pula kata pastor itu tidak persis terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Romo. Baik kata pastor maupun Romo adalah kata yang biasanya digunakan di Pulau Jawa secara khusus untuk menyebut para pastor Katolik. Oke, jadi Romo tadi itu bukan dari bahasa Indonesia tapi dari bahasa Jawa ya. Karena nilai bahasa Indonesia Pendeta Gilbert 9 ketika sekolah, maka dia mengatakan Romo itu berasal dari bahasa Indonesia dan pastor itu berasal dari bahasa Belanda. Itu karena Pendeta Gilbert sangat pintar ya. Oke. Kemudian Romo Ino melanjutkan, agar menambah pengetahuan Bapak Pendeta bahwa kata pastur lebih khusus digunakan di Pulau Jawa dan kata romo memang akhir-akhir ini sudah digunakan di banyak pulau di Indonesia. Dan bila Bapak Pendeta datang ke Maluku atau Papua atau juga ke daerah Sumatera, maka orang Katolik lebih suka memanggil para pastor Katolik dengan sebutan pater atau pastor. Tapi Pak Pendeta Gilbert bukan pastor yang menikah ya, Bapak Pendeta Gilbert ya. Karena pastor yang menikah itu hanya Bapak ya. Oke, kita lanjutkan pendapat Romo Ino. Romo Ino memberi catatan kecil. Beliau mengatakan di titik ini Bapak Pendeta uh, menggunakan eh, kata-kata uh, yang cukup menarik ya dan mudah-mudahan Bapak Pendeta sudah mengerti dari penjelasan Romo Ino ini. Uh, kemudian Romo Ino mengatakan mudah-mudahan Bapak Pendeta juga tidak dipermalukan karena Bapak Pendeta ini sangat berpengetahuan. Meskipun Romo Inu menulis di sini kurang berpengetahuan, tapi saya berpendapat bahwa Bapak Pendeta ini sangat berpengetahuan sehingga menemukan kata-kata yang tidak ada sama sekali dalam bahasa tertentu, Bapak menemukan etimologisnya. Contoh tadi ya, kata pastor berasal dari bahasa Belanda. Kata Romo berasal dari bahasa Indonesia. Ini hanya Bapak yang ini yang mengerti etimologisnya dari mana ya. Oke. Okay? uh, mungkin Bapak lebih cocok dikasih gelar profesor karena menemukan kata yang belum pernah ada selama dunia ini ada sampai abad sekarang ya. Oke, okay, Bapak, saya lanjutkan Bapak ya. Oke. Okay. Sekarang dengan membaca penjelasan dari Romo Ino, mungkin Bapak Pendeta bisa bertanya secara jujur kepada diri sendiri. Ya, Bapak Gilbert Lumondong ya. Siapa yang kurang pengetahuan ya, Bapak? Ya, Bapak Pendeta yang sangat luar biasa yang menemukan kata yang belum pernah ada, ya. Kata pastor katanya dari Belanda, kata Romo dari Indonesia. Oke, ini sebenarnya layak mendapatkan gelar sebagai profesor, ya. Jadi menurut Romo Ino, Bapak Pendeta Gilbert, orang jujur itu dikasihani Tuhan loh Bapak Pendeta. Seperti yang Bapak Pendeta selalu sampaikan dalam khotbah-khotbah Bapak. Dan saya selalu dengan khotbah-khotbah Bapak, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya Pak Pendeta ya. Oke, jadi saya sih tidak menghakimi Bapak Pendeta, tapi kadang-kadang juga sesuai sih ya. Oke, selanjutnya Romo Ino memberi kesimpulan seperti ini Bapak Pendeta ya. Kesimpulannya yang pertama adalah mungkin alangkah baiknya karena kita berada di Indonesia maka biarlah kita tetap pada sebutan yang sudah dikenal umum oleh jemaat Kristen dari berbagai gereja dan denominasi. Istilah pastor biarlah digunakan oleh para imam dalam gereja Katolik, sedangkan para pemimpin gereja protestan untuk semua denominasi, biarlah kalian gunakan istilah pendeta atau evangelis, atau apapun yang lain menurut kebiasaan denominasimu. Itu kata Romoino ya Bapak Pendeta, bukan kata saya. Kalau kata saya sih setuju juga, tapi ya kalau nyontek-nyontek sedikit nggak apa-apalah supaya ada juga kerinduan-kerinduan Bapak Pendeta yang tersalurkan. Oke, yang kedua Bapak Pendeta. Oh, bukan yang kedua Bapak Pendeta ya, lanjutan dari tadi. Oke, ini bukan berarti istilah pastor hanya atau milik khusus gereja Katolik tapi biarlah jangan membingungkan jemaat dengan istilah-istilah. Mungkin di masa depan istilah itu sudah digunakan secara umum ketika sudah banyak orang berbicara dalam bahasa Inggris di Indonesia. Ya, Pak Pendeta ya, seperti yang Bapak Pendeta tadi juga saya juga mengharapkan sih di Indonesia nanti suatu saat memakai bahasa Belanda. Karena kata pastor itu berasal berasal dari bahasa Belanda menurut Bapak. Dan juga saya berharap juga kata Romo ya, karena hanya biasanya dipakai di Pulau Jawa, mudah-mudahan di kemudian hari yang menurut Bapak itu dari bahasa Indonesia, itu juga masuk dalam kamus. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan Romo berasal dari kata Indonesia yang artinya ini. Nah, ini saya berharap ini Pak Pendeta setelah Pak Pendeta menemukan etimologisnya. Siapa tahu ini adalah penemuan baru Pak Pendeta. Dan dengan itu Bapak Pendeta mendapatkan gelar profesor Dr. Hamba Tuhan Gilbert Lumoindo. Ya, itu sangat keren. Jadi saya mengharapkan juga yang baik-baik buat Bapak. Saya lanjutkan. Bapak Pendeta, eh, kesimpulan dari Romo Ino nomor 2 eh, mengatakan demikian. Kalau memang ada kebiasaan atau istilah baru yang digunakan oleh Bapak Pendeta seperti pastor, dan juga mengenakan busana rohani yang disebut Sula yang Bapak kenakan minggu lalu dalam sebuah pernikahan, baiknya Bapak Pendeta jelaskan kepada jemaatmu mengapa sampai sekarang Bapak harus menggunakan, sebab dari dulu tak pernah menggunakannya. Nah ini saya juga berpikir nih Pak Pendeta, apa Pak Pendeta mempunyai misi misalnya ya, misi ya, karena Bapak Pendeta belum menanggapi, saya mungkin menebak-nebak nih Pak Pendeta apa, apakah Pak Pendeta mempunyai misi untuk menarik orang Katolik supaya ikut gereja Bapak. Nah, ini ini saya kurang tahu nih Bapak ya. Mungkin ada juga sih seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang awam yang belum tahu secara detail tentang iman Katolik bisa saja mengira bahwa Bapak Pendeta, apalagi Bapak Pendeta tadi sudah menjelaskan bahwa pastor itu menikah, dan pastor itu tidak menikah. Nah, siapa tahu umat Katolik ikut Bapak gitu kan, bisa narik umat kan bertambahkan jumlah umatnya. Nah, siapa tahu dengan bertambah jumlah umatnya, ya pundi-pundinya juga bertambah. Itu <laughs> saya juga uh, kurang tahu ya, tapi dengan tulisan Bapak itu saya melihat bahwa Bapak itu berusaha mengaburkan makna dari kata pastor. Apalagi Bapak menemukan etimologis baru. Nah, ini luar biasa nih Bapak pendeta ya. Jadi, mungkin Bapak pendeta mempunyai motivasi memakai istilah-istilah Katolik itu untuk menarik umat dari umat Katolik ya Bapak Pendeta ya. Nah, saya sih menunggu tanggapan dari Bapak sebenarnya. Jadi nanti kalau ini Bapak baca atau lihat di YouTube, saya harap Bapak sih menanggapinya. Jadi supaya kita tahu nih motivasi Bapak ini. Nah, kalau motivasi Bapak untuk mencari umat, aduh Bapak, Bapak, itu mencari umat pakailah cara-cara yang intelek ya. Karena Bapak kan orang yang dicontoh, orang yang teladani, masa cara-cara yang tidak intelek yang dipakai Bapak ya Oke Bapak, saya lanjutkan karena saya mengetahui bahwa Bapak sudah pintar, maka saya tidak perlu berpanjang lebar. Oke, yang nomor tiga, kesimpulan dari Romo Ino Mutra. Ya, yang nomor tiga itu Romo Ino mengatakan demikian Bapak. Saya tetap setuju dan salut dengan ajakan Bapak Pendeta untuk fokus pada penyebaran Injil dan pelayanan kasih. Nah ini kalau gereja Katolik tidak perlu dipertanyakan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bisa melihat aja lah apa yang setelah dibuat gereja Katolik selama eh, uh, 21 abad ini. Jadi Bapak Pendeta tidak perlu ajarkan ikan berenang ya. Oke. Tapi harap juga diperhatikan Bapak Pendeta kata Romo Ino ya, agar kita tidak menjadi sumber masalah karena sesungguhnya dalam kekristenan orang akan menilai kualitas iman kita bukan dari kepintaran merangkai kata tapi pada kesaksian hidup. Nah, kalau Bapak Pendeta menurut saya sudah dua-duanya sih merangkai kata iya, menemukan kata yang tidak ada iya nah, ini profesor ini kemudian kesaksian hidup bapak wah keren memakai kasula ketika menikahkan artis nah ini ini kesaksian hidup yang baik baik bapak pendeta kenapa karena bapak pendeta menyaksikan hidup bapak pendeta mempunyai kerinduan untuk membangkitkan tradisi-tradisi Katolik di gereja Bapak. Nah, saya senang dengan itu Bapak Pendeta. Saya tidak tidak melarang Bapak untuk memakai itu, tetapi Bapak Pendeta harus punya motivasi yang benar ya. Uh, tapi kurang tahu motivasinya apa ya itu yang kita tunggu nih kita tunggu tanggapan Bapak terhadap apa yang sudah Bapak lakukan Oke Bapak Pendeta, saya lanjutkan Bapak Pendeta. Ini bagian akhir Bapak Pendeta karena Bapak Pendeta eh, mungkin eh, sudah mulai bosan dengan pembahasan ini. Ya, saya persingkat saja karena juga saya mengutip tulisan Romo Ino. Jadi Bapak Pendeta, Romo Ino mengatakan demikian Bapak Pendeta. Jangan sampai apa yang diucap, diucapkan berbeda apa yang dipraktekkan. Saya yakin Bapak Pendeta sudah mempraktekkan dan melakukannya dalam ucapan, ya. Akhirnya saya meminta maaf bila ada kata dan kalimat yang menyinggung hati dan rasa Bapak Pendeta. Salam hormat penuh kasih dalam Kristus. Romo Inomutra alias Rinong Duk in Altum. Nah, itu Bapak Pendeta, uh, saya sampaikan tanggapan dari Romo Ino dengan sentilan sentilan sedikit dari saya. Meskipun apa yang saya katakan mungkin Bapak Pendeta pikir ah apa ini gunanya tapi saya harap sih Bapak Pendeta juga memperhatikanlah apa yang saya sampaikan itu sehingga di kemudian hari Bapak Pendeta tidak melakukan hal-hal konyol itu atau tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat orang tertawa karena apa? Karena apa yang Bapak ucapkan itu tidak ada dalam sejarah ya Contoh, ya saya ulang lagi Pak Pendeta, karena saya menarik sekali kata-kata ini Pak Pendeta. Kata pastur berasal dari bahasa Belanda. Oke, Pak Pendeta ini penemu ya, penemu, menemukan kata pastor dari bahasa Belanda. Tapi pastor itu sendiri bahasa bahasa Inggris loh, Pak Pendeta. Nah, kalau asal aslinya kan tadi kan dari bahasa Latin Pak Pendeta. Tapi ternyata Bapak menemukannya dari Belanda. Oke, kata Romo. Kata Romo Bapak temukan di bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa ketemu dengan Bapak ketawa pasti, ya. Karena Romo itu dari bahasa Jawa, bahkan Romo itu digunakan untuk orang yang dihormati, bukan hanya pastor, ya. Karena memang begitulah uh, dalam budaya Jawa. Jadi kalau ada orang Jawa ketemu Bapak, nanti ucapkan aja, bilang ke mereka, kata Romo itu berasal dari bahasa Indonesia. Bilang ke mereka ya, kalau ketemu teman-teman dari Jawa. Itu itu sangat luar biasa Pak Pendeta, karena nanti pasti mereka berkata, Waduh, luar biasa Bapak Pendeta bisa menemukan kata ini yang tidak pernah kami temukan. Nah, itu saya anjurkan Bapak Pendeta sebenarnya. Jadi, tidak apa-apa lah. Ah, jadi, untuk intermezzo aja ini Bapak Pendeta. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menonton DGS Official, saya berterima kasih karena Anda terus menyaksikan video-video saya. Dan saya berharap mudah-mudahan menambah wawasan dan terutama semoga juga Eh, Bapak Ibu, terutama orang-orang Katolik dan orang-orang Kristiani lainnya eh, yang selama ini juga bingung tentang ini, juga memahaminya dengan baik. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa. Shalom.